आम खाएगा आम आम खाएगा आम मैं ऑमलेट खाऊंगा right arm over the wicket batsman single पे कौन कर रहा फेस कौन कर रहा लेफ्ट ही या हाँ, राइट ही हां हां बाहर लेफ्ट ही आ रहा है बाहर चला जा right arm over play ball scorer आ Okay, boy. О! ही हो विकेट को पूरी कवर करके तो खड़ा वो किसी भी कंडीशन में बॉल हुटेगी वो आउट है ये नहीं टेप रोल वाले करते हैं पूरी कवर करके मैंने देखा ना तो उधर लग भी फोर नहीं ना होता इधर अफसोस हो रहा है उसे चले चले चले sir कौन कौन कितों ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ अरे एक मती है नहीं रनिंग ऊपर करना अली रनिंग आप ऊपर करें Abdullah bin Ubay right हम ओवर द गेट मैं नहीं बताऊंगा None of them went his way. He's really vociferous in his appeal. I think he was five or six. पीछे किधर है इलेक्शन के इतने बाहर पीछे उधर ही कहानी खत्म है One है वन है मोहसिन मोहसिन बहुत आला बहुत आला बहुत आला चेंज करो चेंज करो बस आ जाओ बहुत आला यार फैसल एक्सीलेंट बॉलिंग आ जाओ उठे उठे जाओ इनु जरा इनु जरा क्या के बॉल करो जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी 25 मिनट रह मौसम भाई मुझे मौसम भाई इनु क्या के बॉल कराओ जरा चेंज हो गया ही ना हां जी right arm fast bowling okay यार ये तो कम से कम <laughs> एक पैर बहुत आगे निकल गया बहुत आगे गया था तुम तू इतनी इतनी बाहर चले गया ये नहीं ऐसा क्या पूरा वरना तो नहीं <laughs> जरा भी तो हमें कंसीडर करता क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या यार Well done, Faisal, well catch थी कैच थी कैच थी कैच थी कैच थी कैच थी कैच थी छोड़ दिया छोड़ दिया हाँ। दो में कोई तेईस तेईस चौतीस ऐसा कुछ चाहिए लग रहा है चालीस के आसपास है चालीस <laughs> नहीं है नहीं कैच दो कैच पिछले इसमें भी छोड़ा है पिछले ओवर में भी छोड़ा है क्या मैच की तो बढ़ रखा दिया रे चुप बिल्कुल चुप बैकअप बैकअप बैकअप कर कर बहुत बेटा बेड की खास बात क्या है लकड़ी का बना हुआ है last ball last ball last ball out हुआ ना एलबीडब्ल्यू हाँ जी जी, इसके नसीब खराब हाँ। ऊपर हाँ। लगा अंपायर ने दे दिया बट जो भी है आउट हो गया नहीं ऊपर नहीं था ऊपर नहीं था ऊपर नहीं था ऊपर लगा अरे नहीं ना ना बिल्कुल ऊपर नहीं था <laughs> वो बोला होगा आपको ऊपर लगा बल्कि नहीं नहीं ऊपर नहीं छे पे तीस चाहिए एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए छह बॉल है हम्म। छक्के भी खा लेगा मुझे कोई तरह नहीं हम्म। पक्की बॉल करेंगे okay right the wicket Viejo oro. Ruki, टोपी वोपी कुछ नहीं दिया ना ले भाई ये भी लगी जा